Bom, eu não sei como que ficou o outro vídeo, a que distância que ficou. Então resolvi fazer outro aqui da, do ponto clássico. Tem um pessoal aqui se divertindo com uma lhama, muito bonitinho. Ó. Tá aqui, ó, dá um oi pro pessoal. Hello. É, aqui, então, voltando aqui ó, ao Machu Picchu. Aqui é o Machu Picchu clássico como eu estava explicando aquela hora, não sei como que fica no vídeo, se fica ao contrário, mas essa parte de cima é a parte das pessoas mais nobres, que tem umas casas melhores, maiores, com as pedras melhores, e aquela parte de baixo é das, dos trabalhadores. É, tem a teoria de que, na verdade, todas as pessoas que viveram aqui eram, na verdade, pessoas importantes, mas também não tem como comprovar. Aqueles gramados no meio eram onde eram celebradas as onde eram feitas as celebrações, os cultos ao sol, tudo mais. E ali no meio tem, tem, outros, tem outros templos menores e que eram para as pessoas mais importantes, eles faziam o culto deles só entre eles ali. Então vamos dar mais uma olhadinha aqui no visual. Mais uma vez, o tempo tinha ficado feio, sujo, todo nublado. Cheguei aqui, e tá limpinho de novo. Pô, já até encheu um pouco de novo de gente. Tem um monte de gente que tirando foto, aquela coisa toda. Aquela montanha ali ao fundo, é o famoso Huanapicho. Huanapicho é onde também se pode subir. Eu não, eu não consegui subir lá porque eu não tinha ingresso. Mas se eu tivesse subido lá, não tinha subido onde eu fiz o outro vídeo, que é o, o Portal do Sol, que valeu muito a pena a caminhada de uma hora para subir, uma hora para descer acabou comigo. É isso aí, ó. aproveita um pouquinho do, do Machu Picchu. Tchau!